Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje: Idiota mal animado. Idiota, idiota. Senhor Edson, o senhor está trabalhando ou está só fazendo hora? Mã? Ah, P pode continuar. Edson! A rede do escritório não está funcionando. Traga-me imediatamente um especialista em redes. How? Edson, aponte este lápis para mim, por favor. Põe. Não, rapaz, use o apontador. Ah. De hoje, passeando com o cão. Querida, vou sair para passear com o Totó. Né? Amor, eu voltei.